Ciao! Allora, oggi parliamo di capelli, di shampoo, ma soprattutto di shampoo secco. Perché? Perché lo shampoo secco io l'ho sempre amato, soprattutto per quando arrivo a um, fine settimana, magari la, ho deciso di lavare i capelli il giorno dopo, però la sera voglio fare qualcosa, oppure il pomeriggio devo fare qualcosa, e <coughs> scusate, e um, non voglio fare, raccogliere i capelli, allora lo shampoo secco salva sempre, è, è così, e salva. Questa che vi parlo è della Batiste, che trovo che sia capelli puliti subito senza acqua. È un 150 ml e costa sui 5 euro. E ne ho provati vari, ne ho trovati soprattutto vari, in commercio ultimamente ce ne sono tantissimi, credo che questo sia il più economico e il più valido sicuramente. E come si applica lo shampoo secco? Intanto, questa è una formazione molto... Mm, for, forte ma comunque sì lo trovo il migliore si applica intanto si eh, agita molto molto molto molto e poi si spruzza sui capelli facendo attenzione cioè, soprattutto farlo sulle radici perché la parte del cuore capelluto che va eh, ad assorbire serve che assorba più sebo e più, de, più sporco, più smog soprattutto su quel capelluto si massaggia abbastanza poi si rimuove l'eccesso con un asciugamano, si pettina i capelli magari a testa in giù, così tutto ehm, l'olio dei capelli va sulle punte e non andiamo a riapplicarlo con il pettine, si rimuove di nuovo l'eccesso e siamo pronti. Vedete subito la... Ehm, la differenza perché comunque sia da piatti quali erano hanno, trovano un po' di volume sono meno ed mm, come posso dire perché dire parla di capelli sporchi non è il massimo però comunque sia siamo nel mio canale quindi comunque sia quando trovate i capelli che restano ad esempio fate così e restano in questa posizione perché sono molti sporchi e mm, questo davvero risolve tante situazioni trovo che quando magari so che devo lavare il giorno dopo però la sera voglio fare qualcosa un'applicazione di questo è ok um, troverete sul canale eh, anche un metodo alternativo per le, eh, lo shampoo secco perché questi shampoo, eh, shampoo, si dice shampoo, durano poco cioè questo per fare un'applicazione valida e ehm, che i capelli sembrino comunque puliti ci va tanto prodotto e quindi ho trovato un metodo alternativo che condividerò con voi comunque sia trovo che alcuni ultimamente in commercio dicono per i capelli scuri non vanno bene perché lasciano i capelli quasi bianchi sì anche questo perché alla fine è una polvere bianca però se andiamo a rimuovere bene l'eccesso con l'asciugamano vedete che il capello è leggermente più opaco rispetto alle, al lavaggio normale, è più opaco, questo sì, non è così lucido, però comunque sia non è bianco, non è, sembra capello grigio ed è, è comunque pulito, cioè voi metteteci le mani in mezzo, lo trovate morbido e pulito, quindi io intanto fatemi sapere se avete provato qualche shampoo secco, quale preferite, quale vi trovate meglio e se avete provato questo in particolare come vi trovate. Io spero vi sia stato utile e al prossimo video. Ciao!